भएको there is a beautiful BMW X eight X three that BMW is so beautiful my eyes are literally going there है अघिदेखि ट्वेन्टी इन्च रिन्स ब्रिस्टोनको टायर बबाल छ गाडी सो सिल गाइज दिएर है त लोकनथली तलभित्रतिर होइन अनि there is a red light so have to stop किनकि नियम त पालना गर्नु पऱ्यो so go and see the heist stand पनि कस्तो ढलेको छ यहाँ बनाउनु पर्ने छ यो चाहिँ बनाउनलाई खोलेको होइन सबै यो माथिको छतहरू अनि यो चाहिँ सिटहरू चाहिँ सबै बनाउन खोलेको होइन एक्सिडेन्टको ड्यामेज चाहिँ यति भाग मात्र हो कि अनि यो गियर बक्सहरू इन्जिनहरू चाहिँ केही पनि भएको रहेछ रेडियोहरू पनि एकदम ठिक छ होइन अब सबलाई यो बडी मिलाएर बडी प्यानल मिलाएर सबै फिक्स गर्न मात्र बाँकी छ त्यस्तो खर्च पनि त्यस्तो त के भन्ने होइन तर everything is seems everything in engine seems quite good है च्यासी पनि मिसलाइन भएको रहेछ होइन अलिकति पनि मिसलाइन भएको सकिएको छैन इन्जिन पनि केही भएको छैन जस्ट यति यो फ्रेमवर्क मात्र हो अनि माथि हल्का छत हो होइन everything since to quite good अहिलेसम्म चाहिँ होइन to see this ice back on road as soon as possible so let's can going